Vršimo sve to i dodaj pun gaz Zove me super san, super sam ja Loži me sve to i dodaj pun gaz Zove me super san, super sam ja Loži me sve to i dodaj pun gaz jer sam ja Loži me sve to i dodaj pun gaz Zobi me super san, super sam ja Trepo krvi i mes, na trac Na ulici su to vaša deca Ribu smuva, kara na kec Nisam pri sebi, ponela me pesma Serem na trac jer dugo ne znam Ljubav mogli biste je jedno dana bit ću trend jedan Ne bi da govorim istinu, istina je laža Ako govoriš u Poczusz oby zagwarantowany x Ej, sve to i dodaj pun punga Zrobimy super san, super sam ja Loži me sve to i dodaj pun gaz me super san, super sam ja Loži me sve to i dodaj pun gaz me super san, super sam ja Loži me sve to i dodaj pun gaz super san, super sam ja Boži me sve to i dodaj pun gaz Mogu me super san, super sam ja Loži me sve to i dodaj pun gaz me super san, super sam ja Loži me sve to i dodaj pun gaz Zobi me super san, super sam ja Loži me sve to i dodaj pun gaz me super san, cause I'm